اللي شافكم في الخسران ما لازم شايس احمد غادي في الخسران احمد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في نهار جديد وموضوع جديد موضوعنا اليوم غادي يكون حول التطرف كيف كتشوفوا في هاد الايام يعني داك الاعتداءات اللي على المسلمين في الهند لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كاين واحد التصور بالخصوص في الغرب هو يعني فين ما كنسمعوا التطرف يعني كيمشي التفكير ديال الانسان غير عند المسلمين وكان المسلمين يعني اختصاصهم هو التطرف ممكن هذا ناتج على بعض المسلمين اللي ما كيفهموش الدين ديالهم ولا يفقهون فيه شيئا وكيدعموا من جهات يعني معاديه لتشويه صوره الاسلام زائد الاخبار الغرب اللي كيضخموا الموضوع ويعني وتركيزهم كلهم على هذا الموضوع اللي هو بان المسلمين دائما تيكونوا ارهابيين ولا متطرفين وفي نفس الوقت كنساو التطرف اللي كيوقع كل يوم من تطرف صهيوني آه ما ننساوش المجزره مؤخرا اللي وقعت في واحد المسجدين آه، في نيوزيلندا اللي استشهد آه، يعني مشى 51 شهيد استشهد فيها آه، خلينا نشوفوا مع هاد آه، الحوتله شنو قال على هاد آه، المجزره الو ولك بارودي وسياره وحيط لي كاميرا وبالاخر على خمسين واحد ميت عزه وشحار يدقوا هيك الله يسلم زياتك بس لا والله ما ما حبسي هيك يا ما حبسي ليه خلص لي امورك كلها هلا بنيوزيلندا وتعال عندي تعال ببعتك لمحل ولو ولك شو الرزق فوق بعضه لك ايه ايه على مكه على مكه على السعوديه بعتك على الحج الاجر رايح لي على 50 واحد فقيرين هونيك خلص لي شغلك بنيوزلندا وتعال عندي يلا هاي بدي فيز لك لتروح على الحج إيه، بمكه هونيك الرزق لعنة الله عليك يا حسنة العرب ألا تعرف بقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم نرجع لموضوعنا آه، موضوعنا هو واحد آه، الخنزير واحد الحلوف آه، يعني كان ناعس في الصباح الصباح جات له فكرة وهو على كراهيته للمسلمين وبالخصوص المغاربة بحال تقول راه حنا واكلين الورد ديال باه ولا ما نعرف شنو هذا الحوتل الخنزير هو زعيم حزب الحرية اليميني خيل فيلدرز اللي 56 سنة من أب هولندي وأم إندونيسية يعني من آه، صغرو هو عنده كراهيه ضد المسلمين وباش غيبدا هاد الحتاله يعني يبين العداء ديالو وهو بصنعه انتاج لواحد الفيلم آه، يعني معادي للاسلام هذا الفيلم سماه فتنه اللي عمل جميع المحاولات باش ينزلها على ولكن بجهد الله سبحانه وتعالى كاينين اخوان اللي تينزلو بدقيقه تيتشال داك الفيلم يعني ما تيبقاش خلاوه في الفيديو تيب ديالو ناض مره اخرى اش غندير أعلن يعني في واحد التغريده آه، بتويتر ديالو على مسابقه يعني رسوم كاريكاتيكاريه مسيئه للرسول محمد صلى الله على الحبيب وسلم عليه افضل الصلاه والسلام ولكن بعد الانتقادات اللي حصلت ضده يعني لا في الشارع الهولندي ولا في الحكومه الهولنديه وحتى الحكومه ورئيسها يعني اتهموه يعني بان هذه المسابقه بانها سوى استفزاز للمسلمين يعني ما عندها علاقة لا بحرية آه، الإسلام ولا بحرية المسلمين تجاه الإسلام لا علاقة ومن تما طلعت هذه المسابقة يعني ومنين آه، سولوه يعني في الميديا تيقول لهم يعني تعرضت علاش لغيت المسابقة تعرضت لتهديدات بالقتل آه، من ناحية التهديدات راه كيتعرض دائما ويعني حتى القوة اللي كانت تصاحبه من يعني من جيب الدولة الهولندية يعني كلف ميزانيه ديال بودي كارد ولا يعني الفريق اللي كيحميه اش غيدير من بعد وهو اعلان في واحد الحمله انتخابيه بطرد جميع المغاربه من هولندا وكانت هذه هي الضربه القاضيه دوز ik vraag aan jullie, willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? dan gaan we dat regelen. Ben je welkom en anders is dat niet zo. Het, het, het tweede wat ik zou doen, misschien wel het eerste wat ik zou doen, is om te beginnen de immigratie stoppen. Ik zou de immigratie van mensen uit moslimlanden meteen stoppen, bevriezen. Geen, mos, geen immigranten meer uit moslimlanden eh, erbij. Eh, dat zou mijn tweede stap zijn. En ehm, eh, een derde stap zou zijn inderdaad dat ik mensen die een dubbele nationaliteit hebben, عندي كانت هذه الضربه القاضيه ديالو اللي تسجلات ضده يعني الاف تحرات الاف المحاضر ضده اتهم فيها بتحريضه على العنصريه والتطرف وصدر حكم ضده من طرف المحكمه الهولنديه مهما هاد الاتهامات كلها ضده تبقى رد الخنزير الحتاله بان هذا يعني حريه التعبير هو حر تعبيره ولكن القضيه ماشي هي هذيك ومن حقه يقول اللي بغى وهدفه هو القضاء على الاسلام والمسلمين في هولندا ولهذا السبب الحتله والحزب ديالو يعني آه بداو تيفلسوا يعني الحزب بدا تيعلن عن الافلاس آه مؤخرا في شهر مايو الماضي في انتخابات آه، البرلمان الاوروبي فقد الاربع مقاعد اللي اللي عنده تماك وزائد آه هذا ما غيكونش السبب لانهم آه، ما معشوقينش في الاسلام المسلمين يعني راه كاين حزب اخر متطرف يميني راه عنده طلع ثلاثه المقاعد في البرلمان الاوروبي آه غير الحثاله كان آه، يعني كان تيعترض على الاتحاد الاوروبي وهنا الاغلبيه ديال الهولنديين يعني مأيدين فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولا البقاء في الاتحاد الأوروبي وهذا يعني هذا السبب الوحيد اللي اللي خلى الشعبية ديال الحتلات يعني تنخفض آه، تدريجيا ما ما العداء والتطرف والعنصرية راهم ديما كاينين وديما غيبقاو آه، الحتلة من شاف آه، الشعبية يعني ديالو كتقل شنو قال يدير مرة أخرى يعني أعلن مرة أخرى على المسابقة يعني لرسول مسيئة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم هذه هي هذا هو موضوعنا مع هذا الحتلة نطلب من الله يعجبكم ما تنساوش like abonneren والسلام عليكم حتى ال vlog ولا الموضوع الجاي تشوس